Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan doktor Sabirov. Azizlar, bugun juda ham qiziqarli mavzu, ya'ni telefon orqali seks. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Telefon orqali jinsiy aloqa qilish. Buning foyda va zararlarini hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Azizlar, hozirgi kunda juda ham bu narsa ommalashib ketgan. Ya'ni telefon bor, internet bor, har xil saytlar bor ya'ni e, siz ko'rib telefon orqali ko'rib u bilan e, mana shu jinsiy aloqani qilasiz ya'ni telefon orqali qilasiz gap bilan ko'rib и bu e, telefon orqali jinsiy aloqadan keyin siz albatta beshga bir qilishni boshlaysiz hali bunga shoshilmaymiz buni aytib o'tamiz hozir birinchi navbatda sizlar bizlar foydalarini ko'rib chiqamiz ya'ni mana shu telefon orqali jinsiy aloqaning foydalarini ko'rib chiqamiz birinchi foydasi albatta siz o'zingiz xohlagan o'zingiz xohlagan ideal ya'ni o'zingizni miyangizdagi ideal ayol bilan o'ylab turib telefonda gaplashib turib uni xayolingizda o'ylab o'zingizni idealingizni yaratib siz telefonda mana shu e, seks qilsangiz bo'ladi albatta bu sizga o'zingizdagi e, real bo'lmagan ayolni tasavvur qila olasiz keyingisi albatta homilador bo'lmaydi sababi hamma biladi bu telefon orqali hech qachon hech kim homilador bo'lmagan va bo'lmaydi ham endi keyingisi eng keyingisiga keladigan bo'lsak keyingi foydasi albatta e, заболевание передаваемым половым путем ya'ni jinsiy aloqa bilan yuqadigan infeksion kasalliklar sizda bo'lmaydi albatta siz real jins aloqa qilmaysiz faqat telefonda bo'ladi bu и sizda hech qanday infeksion kasalliklar bo'lmaydi bular qanday kasalliklar birinchisi gepatit b gepatit s undan tashqari sifilis gonoreya tuberkulyoz ha to'g'ri eshitdingiz mana shu kasalliklar sizga o'tmaydi azizlar mana shu kasalliklar bo'yicha ya'ni jinsiy aloqa bilan yuqadigan kasalliklar bo'yicha videorolik ishlashimni xohlasangiz albatta mana shu video tagiga plyus tugmachasini yozib qoldiring albatta bularni inobatga olgan holda bu haqida ham videorolik ishlab chiqamiz azizlar keyingi sababiga keladigan bo'lsak do'stlar siz xohlagan paytingiz jinsiy partnyor topishingiz mumkin ha sababi internet to'la bunaqa saytlardan va e, telefonniy qiladiganlardan ya'ni telefonni jinsiy aloqa qiladiganlardan to'lib yotibdi va mana shu vaqtingizni tejaysiz endi azizlar biz hozir foydasini ko'rib chiqdik foydasi albatta ko'pchilik yoqadi ko'pchilik yoqmaydi endi esa zararlarini ko'rib chiqamiz ha buning ham zararlari juda katta va mana shu foydalaridan zararining sizga keltiradigan zarari o'ta yomon hozir hammasini ko'rib chiqamiz qana bo'lmasa boshladik birinchi sizga bo'ladigan zarari buni minusi bu telefonni jinsiy aloqa bilan ko'p shug'ullansangiz ko'p qilsangiz buni albatta siz bunga o'rganib qolasiz azizlar o'rganib qolasiz o'rgangandan keyin buni tashlashingiz qiyin bo'lib qoladi и bu sizga realniy ya'ni tabiiy jinsiy aloqani o'rnini bosib qoladi ya'ni o'rnini egallaydi sizga keyinchalik tabiiy aloqa qilish yoqmaydi sizga faqat mana shu telefon ko'rib yoki telefon orqali gaplashib aloqa qilish yoqadi ya'ni orgazm his qilish yoqadi albatta bu ikkita zarar ham sizga kolossalniy zarba bo'ladi endi keyingisi keyingi zararga keladigan bo'lsak azizlar taktilniy uni sezolmaysiz ya'ni uni ushab ko'rolmaysiz kuzoqlab ko'rolmaysiz upa olmaysiz siypalay olmaysiz telefon orqali qanaqa qilib qila olasiz to'g'rimi albatta sezgi organlaringiz bunda seza olmaydi bu ham sizga katta minus bo'ladi sababi uni orgazmda juda ham olishingiz qiyin bo'lib qoladi albatta siz mana shu telefon orqali gaplashib jinsiy aloqa qilib ehtirosli gaplarni aytgandan keyin eshitgandan keyin albatta orgazm his qilishni xohlaysiz buning uchun nima qilasiz albatta besh bir qilasiz bu beshkabir sizni o'ta yomon ahvolga solib qo'yishi mumkin ya'ni bunga o'rganib qolgandan keyin buni siz juda ham ko'p qilishni boshlaysiz ya'ni kerak bo'lsa kuniga bir ikki martalab beshkabir qilasiz bu beshkabirni asoratini ko'p aytib o'tganman yana aytaman azizlar eng asosiysi eng asosiysi siz jinsiy aloqada tabiiy jinsiy aloqada realniy real hayotda aloqa kirmoqchi bo'lsangiz holatingiz qattiq turmay yotib qolishi mumkin ha yotib qolishi mumkin bu sizni uyaltirib qo'yishi mumkin undan tashqari o'rganib qolishlik erta bo'shanish jinsiy zaiflik psixologik juda katta ta'sir qiladi sizga и e, boya aytib o'tganimdek real jinsiy aloqadan sizga mana shu telefon orqali beshga bir orqali kirgan orgazmingiz yoqadi и siz real jinsiy aloqadan uzoqlashib ketasiz o'zingiz uni itarib tashlaysiz ha itarib tashlaysiz endi keyingi zararga keladigan bo'lsak bu bora bora siz orgazm olishingiz kamayib boradi ya'ni qiyin bo'ladi sababi уже bir xillik bo'lib qoladi telefonda ko'rib gaplashib orgazm olishingiz ya'ni xayollaringiz ya'ni воображение bo'ladiku hammani o'zida xayollari bo'ladiku mana shu xayollar kelmay qoladi va siz orgazmni yaxshi his qilolmay qolasiz bu keyinchalik ham sizga juda katta ta'sir qiladi ya'ni orgazm his qilishda tabiiy jinsiy aloqada azizlar albatta bu zararlarni hozir eshitdingiz manimcha bu telefonni jinsiy aloqa bilan ko'pchilik shug'ullanadi и shug'ullanib kelmoqda ham bundan keyin manimcha bu narsani qilmaslikka qaror qilasiz degan umiddaman bilaman hozir ko'pchilik mana shu beshga birga o'rganib qolgan va buni tashlay olishmayapti azizlar Sizlarga yangilik mana shu 5 ga 1 va pornografiyadan qutulish uchun besplatni, ya'ni bepul vebinar o'tkazmoqchimiz. Buning uchun nima qilishingiz kerak? Albatta, meni Instagram kanalimga, ko'rib turgan Instagram kanalingizga obuna bo'lishingiz kerak va yaqin orada, yaqin kunlarda biz sanasini aytamiz albatta. Istoriyalarimizni bizni kuzatib borsangiz, albatta u yerda qachon bo'lishini va qayerda bo'lishini aytamiz albatta bu onlayn bo'ladi hammaga удобный bo'lishi uchun onlayn qilamiz и bepul bo'ladi albatta hamma buni kirib ko'rishi mumkin esingizdan chiqarmang instagramga obuna bo'lasiz va u yerda bizni kuzatasiz yaqin kunlarda biz qachon bo'lishini mana shu bepul vebinar qachon bo'lishini sizga aytamiz azizlar azizlar bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz agar foydali bo'lgan bo'lsa mana shu video tagiga o'z kommentariyangizni yozib qoldiring foydali yoki foydasiz bo'ldi deb yozib qoldiring albatta bu o'zingizga bog'liq agar foydali bo'lgan bo'lsa foydali deng bo'lmasa foydasiz deb yozib qoldiring и kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin hammaga kattakon rahmat sog' bo'ling salomat bo'ling do'stlar